I study English while eating. I study English while eating. I study یعنی من مطالعه می کنم. study یعنی مطالعه کردن و در مورد تلفظش study استادی اشتباهه. study English انگلیسی while در خلال در مدت یا در حین eating غذا خوردن While eating یعنی در خلال غذا خوردن I study English من انگلیسی مطالعه می کنم while eating در خلال غذا خوردن I study English while eating من در حین غذا خوردن انگلیسی مطالعه می کنم I study English while eating I study English while eating I am going out for a while. I'm going out for a while. I'm going out یعنی من دارم میرم بیرون. For به مدت a while. یک مدتی. یک زمانی که مشخص نیست. I'm going out for a while. For a while یعنی برای مدتی. I'm going out for a while. من دارم برای مدتی به بیرون می روم. I'm going out for a while. I'm going out for a while. What do you mean? What do you mean? What چه چیزی do you تو انجام میدی و do در اینجا فعل کمکیه mean منظور داشتن What do you mean؟ منظور شما چیست؟ What do you mean? What do you mean? What does it mean? What does it mean? What چه چیزی does فعل کمکی it on و به این دلیل از فعل کمکی does استفاده میکنیم چون it در اینجا فاعل جمله مونه mean معنی دادن what does it mean یعنی معنی آن چیست مثلا چیزی که شما گفتی معنیش چیه what does it mean معنی آن چیست what does it mean what does it mean keep your eyes open Keep your eyes open. Keep نگه داشتن یا حفظ کردن your eyes یعنی چشمان شما open باز keep your eyes open چشمانت را باز نگه دار keep your eyes open keep your eyes open Can you keep a secret? Can you keep a secret? Can you یعنی آیا شما می توانید You can یعنی شما می توانید و Can you حالت سوالیه Keep نگه داشتن یا حفظ کردن A secret Secret یعنی راز A secret یعنی یک راز Can you keep a secret یعنی آیا می توانی یک راز را نگه داری یا آیا می توانی راز نگهدار باشی؟ Can you keep a secret؟ Can you keep a secret? I am a student here. I'm a student here. I am من هستم. A student یک دانش آموز یا یک دانشجو. Here اینجا. I am a student here. من اینجا یک دانشجو هستم. I'm a student here. I'm a student here. I have a student visa. I have a student visa. I have من دارم a یک student visa یعنی ویزای دانشجویی. I have a student visa. من ویزای دانشجویی دارم. I have a student visa. I have a student visa. Why don't we go home? Why don't we go home? Why چرا don't we یعنی آیا ما این کار انجام نمیدیم go رفتن don't we go یعنی آیا ما نمی رویم home خانه why don't we go home چرا ما به خانه نمی رویم why don't we go home Why don't we go home? Nobody knows why. Nobody knows why. Nobody یعنی هیچ کسی یا هیچ فردی. Knows میداند. نو یعنی دانستن. Knows به این دلیل اس سوم شخص میگیره که nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Nobody یعنی هیچ کس. Knows میداند why چرا و در واقع nobody یعنی هیچ کس knows میداند چرا خیلی سادش میشه nobody knows why هیچ کس نمیداند چرا هیچ کس دلیلش را نمیداند nobody knows why nobody knows why Let me see you again. Let me see you again. Let me یا به صورت مخفف let me یعنی اجازه بده به من. See دیدن you تو again دوباره. See you again یعنی دوباره میبینمت. Let me see you again یعنی اجازه بده دوباره تو را ببینم. اجازه دهید دوباره با شما ملاقات کنم. Let me see you again. Let me see you again. Let us go to the party. Let's go to the party. Let us go یعنی به ما اجازه بده که به صورت مخفف میشه Let's go یعنی بیا برویم به کجا؟ To به the party به اون میهمانیه به اون میهمانی مشخص چرا اون میهمانی مشخص چون از THE استفاده شده و وقتی که در اینجا از THE استفاده بشه معنیش اینه که اون میهمانی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم میهمانیه Let's go to the party بیا به میهمانی برویم بزن بریم به میهمانی Let's go to the party Let's go to the party That is really great. That's really great. That is یعنی آن است. Really واقعا. Great عالی. دوستان در مورد تلفظ great باید دقت بکنید. Great نیست. Great. بین جی و آر صدایی وجود نداره ما هم اجازه نداریم صدایی از خودمون اضافه کنیم great یعنی عالی that's really great یعنی واقعا عالیه that's really great that's really great موری is a great teacher. موری is a great teacher. موری یعنی آقایی به نام موری is است a یک great عالی یا بزرگ teacher معلم A great teacher یعنی یک معلم عالی یا یک معلم بزرگ. موری is a great teacher. موری معلم بزرگی است یا موری معلم عالی است. موری is a great teacher. موری is a great teacher. Give me the same, please. Give me the same, please. Give یعنی دادن. در مورد تلفظش دقت کنید. Give نیست. Give. ای کوتاه بین ای و ا give یعنی دادن می به من مرا the same همون رو همونی که داریم در موردش صحبت میکنیم و تو و من میدونیم منظور کدومه پس از THE استفاده میشه the same یعنی همون چیزه please لطفاً در مورد تلفظ please دقت بکنید دوستان پیلیز نیست باور کنید بارها اینا رو ما داریم میگیم بعد خیلی دیده میشه حتی زبان آموزانی که خیلی سطحشون بالاست بعد میبینید که وقتی که داره بیان میکنه میگه پیلیز پیلیز نیست عزیز دلم please لطفا به این دلیل که بین P و L صدایی وجود نداره پس باید بگیم please لطفا Give me the same پلیز لطفاً به من هم همان را بدهید. Give me the same پلیز. Give me the same, please. We treat all our children the same. We treat all our children the same. We ma treat treat رفتار کردن all همه our children یعنی بچه های ما the same همان یا در اینجا طور. We treat all our children the same. We treat یعنی ما رفتار میکنیم all our children با همه بچه هایمان the same همانطور یا یکسان We treat all our children the same ما با همه بچه هایمان یکسان رفتار می کنیم. We treat all our children the same. We treat all our children the same. There is a big garden in my house. There is a big garden in my house. There is یعنی آنجا وجود دارد a یک big big یعنی بزرگ تلفظش رو دقت بکنید آی در اینجا به این صورت تلفظ میشه ا ا big بین ای e و ا garden یعنی باغ in در my house در خانه من هاوس به ساختمان اشاره داره اما هوم به حالت عاطفی خانه اشاره داره In my house یعنی در خانه من A big garden یک باغ بزرگ There is a big garden in my house یک باغ بزرگ در خانه من وجود دارد There's a big garden in my house There is a big garden in my house Shut your big mouth. Shut your big mouth. Shut یعنی بستن. Your مال تو. Big بزرگ. Mouth دهان. Big mouth یعنی دهان بزرگ. Your big mouth یعنی دهان بزرگ تو یا دهان گشاد تو. Shut یعنی بستن همونطور که گفتیم. البته این یه مقدار بیادبیه خب ولی خب به حال بد نیست یاد بگیرید Shut your big mouth دهان گندت را ببند Shut your big mouth Shut your big mouth What is your favorite group? What's your favorite group? What is یعنی آن چیست Your مال تو Favorite مورد علاقه Group گروه favorite group یعنی گروه مورد علاقه your favorite group گروه مورد علاقه تو what's your favorite group گروه مورد علاقه تو چیست یا گروه مورد علاقه تو کدام است what's your favorite group what's your favorite group We need someone to work in a group. We need someone to work in a group. We need یعنی ما لازم داریم someone یعنی فردی یه فرد نامعلوم to work که کار کنه in a group در یک گروه in a group یعنی در یک گروه someone to work یعنی فردی که کار کنه we need ما لازم داریم we need someone to work in a group ما فردی را برای کار گروهی نیاز داریم یا ما فردی را نیاز داریم که در یک گروه کار کند. We need someone to work in a group. We need someone to work in a group.